Hello everyone, bonjour à tous. It's great to speak to you all today at the Biodiversity Summit. With our environment increasingly under threat from climate change, it's now more important than ever that we do more to restore the balance of nature, protect plant and animal species, and sustain our planet. Because nature is essential to virtually every part of our lives. From the economy to culture and health, we are all dependent on the natural world. It provides clean air and water, food and medicine, and health and wellness. All the things that we cannot take for granted as we continue to grapple with the health and economic impacts of the COVID-19 pandemic. C'est pourquoi le Canada travaille fort pour être un leader en matière de biodiversité et de conservation de la nature. En 2018, on a fait un investissement de 1,3 milliard de dollars dans la conservation de la nature au pays. Ce financement nous aidera à respecter nos engagements internationaux en matière de biodiversité, de développement durable et de changement climatique. Et on a même surpassé notre cible de 2020 pour la protection de 10 des zones marines canadiennes. On a aussi mis un prix sur la pollution afin de respecter l'environnement et de redonner plus d'argent aux Canadiens. Puis, on a pris des mesures importantes pour interdire les plastiques à usage unique néfastes pour l'environnement et on a trouvé des solutions naturelles pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. De plus, on cherche à réaliser un plan qui consiste à conserver 25 des terres et 25 des océans du Canada d'ici 2025. Et on travaille également pour atteindre 30 de chacun d'entre eux d'ici 2030, ce qui est conforme aux objectifs mondiaux de conservation des terres et des océans de la planète. And now Canada has joined the High Ambition Coalition for Nature and People, co-founded by our friends from Costa Rica and France. But there's more to do, because to take care of ourselves, we must take care of nature. We need to partner with Indigenous peoples, root our decisions in science, and seek local perspectives to build a healthier and more resilient planet. Together, we can be ambitious and leave a cleaner and more sustainable world for our children and grandchildren. Thank you all for everything we're doing together.